हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा कैल की है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छड़ 4000 गिट्टी बानवे मोरंग बालू लिखा हुआ है सी बजरी लिखा हुआ है 70 और इसका टोटल किया गया है तो ये है क्या इसके बारे में बताता हूँ अभी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं सीनेरियो मैनेजर के थ्रू यानी कि ये कुछ ऐसी चीजों के दाम लिखे हुए हैं जिनका रेट हर महीने इधर उधर होता है और उसके बेस पर अगर आप बिजनेसमैन है इसका बिजनेस करते हैं तो उसके बेस पर ये तय होता है तो यही एग्जाम्पल देकर के वो चला गया है और कहा है कि इसी पर आप वीडियो बनाइए और लिब्रा कैल्क में बनाइए तो चलिए आइए शुरू करते हैं टूल्स पे चलते हैं और यहाँ आपको मिल जाता है सिनेरियोज तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ये जो रेट है सपोज कीजिए कि ये जनवरी का रेट है किसका रेट है जनवरी का तो यहाँ लिख देता हूँ जे ए एन जनवरी ठीक है कुछ इस तरीके से लिख दिया जे ए एन ओके तो ये जनवरी का रेट है और यहां पर ओके कर दिया मैंने तो ये जनवरी का हिसाब किताब यहां पर आपको दिख रहा है ठीक है यहां पे ऊपर जनवरी लिखा हुआ आ रहा है अब आप एक्सेल में कैसे करते थे आ, उसका तरीका थोड़ा अलग है अब फिर यहां पर क्या करता हूं इसको सिलेक्शन में लिए लिए हमें फिर वापस कहां चलना है टूल्स पर और फिर जाना है सिनेरियोस पर और फिर यहां पे लिख देता हूं फरवरी ठीक है तो यहां पे करता हूं मैं एफ ई बी कुछ इस तरीके से और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं अब यहां से हमें चेंज करना है छड़ की कीमत थोड़ी घट जाएगी पैंतीस सौ रुपए क्विंटल होगी तो यहां से ओके प्रेस करके और यहां पे पैंतीस सौ रुपए डाल देता हूं ये पैंतीस सौ रुपए क्विंटल है ठीक है फिर यहां पे आते हैं गिट्टी की कीमत वही रहेगी मोरंग बालू की कीमत घट जाएगी सत्तर रुपए फुट आ जाएगी तो यहाँ पे सत्तर रुपए फुट कर देता हूं मैं और बाकी की चीजें ऐसी ही रहेंगी यहाँ पर ये हो गई फरवरी की डिटेल ठीक है अब फिर इसको सिलेक्शन में लिए लिए वापस कहां चलना है टूल्स पर और फिर आप कर दीजिए मार्च की डिटेल तो यहां पर आकर के सीनैरियोज पर आइए अब देखिए ये सीनैरियोज जो है इसको पूरा ऐसे सिलेक्शन में लेंगे तब ये हाईलाइट होगा तो यहां पर आपको टूल्स में आना है और अब सिनेरियोस देखिए हाईलाइट हो गया क्लिक कीजिए अब ये डिटेल हम बनाने जा रहे हैं मार्च की तो M A R C H March कर दिया मैंने और एंटर कर दिया अब आपको यहाँ मार्च की डिटेल लिखनी है तो मार्च में क्या होगा वो चीज यहाँ पर आप डाल दीजिए तो यहां पर कुछ कीमत बढ़ जाएगी छड़ की और यहां पर हो जाएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड रुपए का ये छड़ हो जाएगा और ये गिट्टी हो जाएगी आपकी पंचानवे रुपए तो यहां पे नाइन्टी फाइव कर देता हूं और फिर यहां पर बजड़ी हो जाएगी पचहत्तर रुपए तो यहां पर सेवेंटी फाइव कर देता हूं अब आप देख सकते हैं यहां पे ये मार्च की डिटेल है ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है यहां पर क्लिक करते हैं ये देखिए नीचे आ गया है कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको तीनों महीनों की डिटेल दिखाई पड़ेगी अगर आपको जनवरी देखना है तो यहां जनवरी की डिटेल और यहां पर फरवरी देखना है तो यहां से आप फरवरी या मार्च की डिटेल भी इजिली देख सकते हैं ठीक है इसी तरह से आपको लगता है कि अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है तो आप अप्रैल पर मैं अप्रैल कर देता हूं A P R I L तो ये लिख दिया मैंने A P R I L ठीक है तो ये अप्रैल की डिटेल हो जाएगी और यहाँ पर कुछ चेंज वेंज करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ बयासी रुपए यानी दाम बढ़ जाएगा ठीक है और बाकी की चीजें वैसे ही रखता हूं तो इस तरीके से आप कॉम्पेरिजन कर सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भी दिख जाती है जनवरी फरवरी मार्च की कुछ इस तरीके से आप देख ही सकते हैं तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है आपको तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें अब यहां से अगर मान लीजिए अप्रैल की डिटेल देखनी है तो अप्रैल का देखिए जनवरी का देखना है जनवरी का देखिए ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video